ਖਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਰੀਜਾਂ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਚੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਫੋਲਾ ਮਰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਯਾਰ